учитель, научи, научи ну, меня. А тут его вместо того, чтобы на тренировку вести, ведет в бар, накачивает его там бренди и чем-то еще, затеивает драку. Значит, вы сейчас э, отрубаете как бы, голову. Выглядит слишком отвратно, как ходят всякие вот такие вот, вот по улице. В каждом человеке должна быть загадка. Ни во мне, ни в этой истории никакой загадки нет. Когда куница понимает, что она на самом деле не лисица, мы пришли в Кремль, Государственный центр современного искусства, чтобы без согласования провести лекцию о протестах, так как напрямую о политике здесь не говорят. Одним из решений проблемы нищеты и бедности было бы введение безусловного основного дохода. Квадрат. Очень важный пример это Уильям Берроуз, Когда я его читаю в московском метро, вокруг меня почтительно люди э, на всякий случай рассаживаются в разные стороны, боясь, что я их зашибу этой книжкой. Если вы не выбирали существующее общественное устройство и действующую власть, и она не представляет вам интересов, скорее наоборот, сделайте шаг назад. полномочный тогда еще по правам человека, высказывал, что права человека можно ограничивать, если речь идет о здоровье и нравственности. Одна из основных причин экологических проблем связана с гиперцентрализацией, да, с тем, что решения принимаются в центре, а людей на местах никто не спрашивает. Да. Вот, на мой взгляд, это делает марксизм чрезвычайно буржуазным учением, а в сущности, хотя Маркс сам любил все как буржуазности, У ректора какие ощущения? Если в первом случае я еще чего-то понимал. <laughs> Вот в этом суть была. То здесь я просто можно в себе найти вот это ощущение колебания. Тело довольно такое плоское, вполне себе силовое. Плакат – это тоже драпировка моего социального тела. ولك وعد Чем, собственно, диалектическая логика отличается от недиалектической? И почему а, существует антидиалектика? Мне хорошо, я, я очень рад, что это, что это нужно другим.